Remix. Como una chichua así poderosa y ullastamanta, chucutimas factamonchi, y é saigua amazónicos, é yugachibonuenses, y tucuichutúa, cuchiescua. Y sapa ya cuermi, tetachayupi, paitaricupi, sopa conmigo y sabirucari, tutarigami, tá asiscahuachu, tutachigami, tá y asisha wacho tachikani imari mashatu jashajachu shafunga didn't